Lucas moet kaka doen en ik ga gewoon naar een random huis om te vragen of hij kaka mag doen. Ik heb drank en drugs. 1 april. 1 april. Oké, dat is dus de prank die we gaan uithalen. We zetten dit voor een deur. Dan zeggen we ha 1 april. En dan geven we een taartje. Let's go! Oké mensen, we gaan nu naar de eerste rijhuizen waarbij we dat gaan doen, de prank. Dus eh, volg mij en let's go! <laughs> 1 april. Ja. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ja. Oh. April. Oh, wat Dat is voor 1 april, mevrouw. Oh nee. Alsjeblieft. Prettige dag verder. Dank u. <laughs> Oh, Sorry, de camera. Oh. gaan we. Nee, dankjewel. Oké. Okay. Nee, kut. <laughs> kut. Struggles. En bouw! Lucas moet kaka doen. Daar is hij. Daar. Lucas moet kaka doen. En ik ga gewoon naar een random huis om te vragen of hij kaka mag doen. Oh my god. Hij mag gewoon kaka doen. Hij is terug, hij is terug, hij is terug. Oh, mijn taartje. Maar jij hebt mij wel doen schrikken, hè? <laughs> Ik ben nog maar juist uit mijn bed. Ik heb drank en drugs. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Is mijn Dit zijn deuren niet. Wat? In april. Oh. <laughs> En weer moet je dat doen? Niets, niets. Het is gratis. Wat? Ja, echt waar. Dat is voor 1 april. Voor een video. Ah. <laughs> Allee, dank u wel. Dat is graag gedaan. Ja. <laughs> Zeker weten, ze zijn echt lekker. Oké mensen, dit was het eind van deze prank video. Niet alle mensen moesten een taartje hebben, dus we hebben nog twee taartjes over. Die gaan we nu natuurlijk opeten. Tot later. Doei.